有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白，谎话假话，还有坏人。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个困场，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得破吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩做伴一同前行吧。毛驴的波浪，马脸的善吧。 什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的大路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。堡主明令禁止，不许喝酒。啊！快点住手！ 可对方是一个拥有百分之八十火宝原力的魔头啊！我们离开铁堡吧，慢一点。哇！为什么他们俩会出现在这里？紧急撤回铁堡，加攻击。抓住那两个人，火宝就在他们身上。呃。眉。 怎么没有呢？看来这伙人并不知道活宝已经融入他们体内。嘿，还轮到你来抢？早就被我割下来了。放了我，就把活宝卖给你。竟敢和我谈条件，哼，摔死你！一毛钱也别想拿到。我投降，活宝就藏在车上的铁箱子里。快搬过来！大头，自己把。 锤子暗示我抵御爆炸冲击？啊！啊！啊！啊！啊！啊！刚才好像发生了剧烈的爆炸。多亏了刚才的爆炸，将我们从昏迷中震醒。 哎，为什么你们能在聚宝中毫发无伤？因为，他们就是活宝。我现在总算是明白了，原来这辆马车是铁宝派出来诱敌的，结果我们俩偏偏搭上了这辆车。呃，真是不好意思，摆了一个大乌龙。竟敢对我马妞使诈！你是马妞，怎么会变化如此的大？把他们两个给我抓起来！ 给这些敌人一些教训吧，那是必须的。来，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。我宝虽然只剩下百分之二十的原力，但合体的威力仍然是雷霆万钧。啦啦啦，要当。 注意上面啊！啦啦啦！啊，趴下！紧急撤退！可惜，竟然让他们跑了。放他们回去，简直是放虎归山。对不起，让长眉师傅受累了。我们太自私了，以为离开了铁堡就会没事。你们天真的以为一走了之就会天下太平吗？ 魔头要的只是你们两个残缺不全的活宝吗？那他到底要的是什么呀？他要的是万万人之上的圣主地位，他要的是超越神明的力量啊！你们难道连人类的觉悟也比不上吗？你们为了保护我们而奋不顾身，实在让我感动。让我们一起回铁堡，和大家并肩作战吧。 嗯，嗯，谁啊？来了？哎，什么呀？根本没人嘛。嗯，哎，这是谁落在这里的？哎，我是一名陶匠，正在为魔头制造魔俑。魔头已下令三天后开窑，等到开窑的那一天，就是世界毁灭之日。为了拯救无辜的人，请务必将此消息传给铁宝，阻止魔头的阴谋。嗯。 无名的勇士，我答应你，一定送我铁宝。驾！魔头，你蔡爷爷来了！呀！呀！呀！呀！哇！呀呀呀呀呀呀！天哪，比小山还大的鬼婆！嘿！啊！ 和他硬拼绝对打不过呃，必须争取时间，速战速决。石头连珠炮。 左右夹击了，走成龙吧，往上走才能逃出生天。呀！呀！哎！哎！哎 突围成功，下一站铁堡。 天旋地转，晕死我了！ <gasps> 啊，嗯，这是什么地方呀？啊，啊！ <laughs> 谁顶的我？啊！啊！ <laughs> 天哪，这是什么怪物？超巨型毛毛虫！啊！ <laughs> 为什么我会和你睡在一起？呃，呃，呃，嗯，他对我怎么这么亲昵？可我对他怎么完全没印象？嗯，啊，这个形状好眼熟。 难道是君越？哎，也不知道大师傅他们现在怎么样了。啊，不过是夜空而已，他怎么这么兴奋呀？ 你干嘛？这是让我坐上去？ <laughs> 哇！我飞起来了！嗯嗯哼嗯哼哼，为什么派我来做清洁工啊？真是英雄无用武之地！哎呀，刷头断了！嗯，再捕头。 <laughs> 完了，菜木头被砸死了！快来人呐，出人命了！快找大头来救人！麦西微弱，进入昏死状态。孽徒，都是你惹的祸！不是我，是刷子。他不是被砸晕的，而是被脖子上的项圈勒晕的。幸亏鼻孔大。 让他一息尚存。他说过，项圈是魔头用来阻止人逃走用的。他拼命出城，一定有重要情报，必须将他救活。说越紧越紧了。这是魔头的妖物，要用正义的天赋劈开。可万一失手，脖子就断了。不砍，只有等着憋死。大师傅英明，我决定派你来操刀。腿站稳，手别抖。 足踩七星，脚踏八卦，力聚丹田，气涌龙拳。嘿，让开让开，还是让我这个做贼的来开呗。嗯，嘿，嘿嘿，成功了。呃，折磨我嘛，不会早点弄啊？ 对了，呃，别激动，你的脖子还很脆弱。魔头，魔头即将开窑了。啊！你说什么？魔头下令三天后开窑。三天后开窑？什么？三天？时间太紧了，你不是记错了吧？呃呃呃呃，对哦，是我算错了，扣除我在路上耗掉的时间，只剩六个小时。六个小时。 《之活宝传奇》每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下商或登录淘宝、微信搜索曼果均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒到墙前，打拳练功不偷懒，咱们是好青年。寻找国宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄少 难，欲报臣服之耻，我还敢安眠？老林中情义难两全，青春赤里梦未现，千军万丈正义永存人间。杀杀杀杀杀！将这里踏平吧！ 齐力！大师兄，让开，看我的！五行残阵启动！呀！ <laughs>